गन फाइट मार दियो bro no gun fight watch out watch out apartment जा रहे हैं वो मैं अपार्टमेंट जा रहा हूं मैं जा रहा हूं गोली बचा ब्रो स्क्वाड ले ली तू ब्रो अबे गन फाइट दे दी इसने तो अरे भाई इधर भाग क्या भाग क्या भाग क्या अनफॉलो कर दे करोगे मुझे पता थोड़ी ना था हम्म। मैंने अपनी ऐसी स्कूटी करा हाँ पता मतलब भले ही मार दूँ उन्हें पर मेरे लेना नहीं चाह रहा बिन बात का घर के अंदर घुसते मैंने कहीं भी सीधा बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का लेने का भाई बनने में एक आठ लग जाएगा आराम से कितना से तीन चार हुआ था तो। मैं शाम देखूंगा अपना साथ भी नहीं होना चाहिए पता है एग्जैक्ट आठ तो, तो भी चलेगा पर साथ भी नहीं होना चाहिए भी साथ में तो और ज़्यादा दुख होगा अच्छा लग रहा है अब तो फिर आगे मेरे घर के मार रहा है अच्छी बात है ना मारने देखना सारे मार दिए नहीं हाँ, नहीं मिलती है